on tombera pas dans le panneau. Je suis pas une femme de vidange. Je suis un être de papier. le brouillard Sèche tes larmes, mon chaton. Cesse donc de pleurer, mon chaton. <laughs> non, je vais ma bague. <laughs>